Rītā! Es noķēru savu rāmī. Tagad, no, nu stāstīsi, tagad tu stāstīsi, kā nu tev ir gājis visu to laiku. Kā tev ir gājis? Ah, pa, nē, bet pareizi tu varētu pastāstīt, ka tu, Pastāst, ka tev, ka tev nav, nav īsti. Es neesmu runas vīrs, es nerunāju, nē. Man nu, parasti citi. Kaut ko tā pasaka apaļvārdu. vārdu mēs sapratīsim bez vārdiem. Nē, nu es tipa domāju, tu varbūt vienkārši var pateikt, ka, tu, ka, tu, ka tev jābrauc uz ārzemēm dzīvot, ka nu, tev īsti nav te, kur, strādāt. ko darīt, vai ne? Nē, nē, nē, nē. To tu negribi runāt, nu, jā? Nē, nē, nē, es neesmu runāt. Es te paudīšu apakaļ, es te paudīšu apakaļ. <laughs> Viņš māk runāt, Daivi. Mēs pasauksim Gintu, viņam daudz patīk runāt. <laughs> Jā, jā nu lieta ir tāda. kā viņa brauc projām uz Franciju, uz Kannām, kur viņas meita jau dzīvo. Un viņas meita tur dzīvo pavisam ne savas gribas pēc. Jā, tu esi lielmeistars, tev var arī par režisoru ņemt. Izdevās man kaut kas. Nu, brīnišķīgi, jā, tu, tev, tev tik nevajadzēja viņu tā tik, tik mežonīgi sagrābt, nu jā, viņai ne. Nu tā, nevar sievietes grābt tā kā kaut kāds ķesels padusē. Tā, visi, jā. Tā, tā nav nekāda stiklavāda, tā ir porcelāna. <laughs> Saki? No sērijas, nu, salīdzinājumā. Tas nav ķēniņš, kas tur daudz runā gadījumā, ko? Nu. Daudz, bet viņš pievērš uzmanību. Pievērš uzmanību. Noteikti tām lietām. Tā, nu ko darīs? Ies pa teltu nojaukt. Nu jā, pareizi. Nojaukt pa teltu. Ja. ja. Mēs lielajiem ceļiem. Nu, es arī nē, ne pavisam.